ini mainan barunya Zara baru datang baru dikirimin jadi ini satu set mainan cinema makeover jadi ada krimnya terus ada krimnya ada sendoknya popcorn jadi ada 35 piece ya anaknya udah gak sabar terus di dalamnya tuh ada ininya kita unboxing baca bismil bismillah begini, namanya diletakin gini. Gini. Terus. Oh, kebalik, kebalik, kebalik. Maaf, maaf. Gini maksudnya gini. Nah, gini. Terus di atasnya ditempelin stiker yang ini. Nah, ini. 帮。 Gitu. bentar sebentar Tunggu, tunggu sayang. Bentar lagi dipasang, lagi dipasang. Lagi di, lagi mau pasang sebentar. ini sampai-sampai bikin funda